me lembro da gente sentado ali na grama do aterro sob o sol. O observando hipócritas dispersados, não dados Subindo assim Pra nunca, nunca mais Tais recordações Retratos do mal em si Melhor é deixar para trás Não, não chora Bem que eu me lembro da gente sentada ali na grama do antero sob o céu. observando estrelas junto à fogueirinha de papel que tá frio para de viver, mas se Deus quiser, tudo, tudo, tudo vai dar pé, tudo, tudo, tudo vai dar pé, tudo, tudo, tudo vai dar pé, tudo, tudo, tudo vai dar pé, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo vai dar pé. seus bens.